hello and welcome friends TDS को लेकर के एक कमेंट आया पड़ा है तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जरा ध्यान से समझिएगा कि टैली में टीडीएस को कैसे डिडक्ट किया जाता है सबसे पहले तो हमें टीडीएस ऑप्शन चालू करना होगा तो यहाँ ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ से आपको क्या करना है एफ इलेवन की प्रेस करनी है तो यहाँ देख सकते हैं जीएसटी चालू हुआ पड़ा है लेकिन एस नहीं चालू है यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा टी डी एस यस हो जाएगा एंटर करिएगा यहाँ पर आपको टैक्स टेन नंबर भरना पड़ेगा tax deduction and collection account number होता है टैग टेन नंबर तो जो भी टेन नंबर है टेन ऊपर टेन रजिस्ट्रेशन नंबर था यहाँ पे टेन नंबर है तो जो भी टेन नंबर है ये इसको भर करके फिर आगे बढ़िएगा इस तरीके से फिर यहाँ कंपनी है इंडिविजुअल है वो देख लीजिएगा उसके हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा डिवीज़न कौन सा है आपका इसे मैं देवरिया डिवीज़न कर देता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आएगा कुछ भी ऐसे डाल के फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ ठीक है ये हो गया एंटर कर दिया फिर यहाँ डेजिग्नेशन फिर यहाँ पैन नंबर इनका आएगा तो जो भी इनका पैन नंबर पड़ता हो वो आप ज़रूर डालिएगा ठीक है तो यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल आएगी और पैन कार्ड नंबर सही डालिएगा ठीक है वो हमने डाल दिया और एंटर कर दिया एंटर कर दिया एंटर कर दिया एंटर करते हुए बाकी सारी डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कराना है तो ये एक्सेप्ट हो गया यानी टी हमने चालू कर दिया देखिए कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनका ये दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है कि अब टी की एंट्री कहाँ पास करेंगे कौन से बाउचर में जैसे आप वी प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको बाउचर्स नजर आएंगे कंट्रा है पेमेंट है रिसिप्ट है जर्नल है सेल्स है परचेज है अदर बाउचर भी है लेकिन इसमें से टी वाली एंट्री किस बाउचर में पास करी जाए ये एक सवाल होता है तो हमेशा आप जर्नल बाउचर का इस्तेमाल करें सही रहेगा ठीक है तो F7 करके आप आ जाइए जनरल वाउचर में यहाँ पर आपको डेबिट ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा किस चीज पे टीडीएस कटा हुआ है वो आपको देखना होगा तो अल्ट सी करके मैं उसका लेजर एक बना डालता हूँ जैसे टी डी एस यहाँ पर लिख देता हूँ टी या फिर सैलरी लिखता हूँ सैलरी ठीक है तो ये सैलरी लिख दिया और एंटर किया एंटर किया सैलरी क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम होता है सैलरी के ऊपर टी कटा हुआ है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के T D S applicable yes रहेगा यहाँ पे एप्लीकेबल करना होगा आपको क्योंकि सैलरी पे टी डी एस कटेगा ठीक है और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप बना सकते हैं या एनी भी रख सकते हैं तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं जो भी आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो तो यहाँ पे T D S on salary ऐसे करके दे सकते हैं ये दे दिया एंटर किया और यहाँ पे सेक्शन जो भी आपका बनता हो वो डाल करके आगे बढ़िएगा विथ पैन टेन परसेंट कटेगा ठीक है ये तो आपको पता ही है थ्रेश होल्ड लिमिट कितनी है जैसे मान लीजिए अभी तो साढ़े तीन लाख चल रहा है गवर्नमेंट में लेकिन आ, आ, एक साल का साढ़े तीन लाख या इससे अधिक चल रहा है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही रखता हूँ जैसे फिफ्टी थाउजेंड रख देता हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए फिफ्टी थाउजेंड ही रख दिया है ताकि इस पर टी आसानी से डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये फिफ्टी थाउजेंड करके एंटर करके आगे बढ़ना है आपको एक्सेप्ट कराना है इसको ठीक है एंटर कर लीजिए एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर वो पार्टी का नाम हमें देना है ज, जो कि जिसकी जिसका कि टीडीएस कट रहा है यानी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का नाम यहाँ आएगा तो यहाँ पर जो भी आपका नाम हो जैसे अमन क्रेडिटर कर देते हैं क्रेडिटर लिख देता हूँ ताकि ये पहचान में आए और इसे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर आप चूज कर लीजिएगा एंटर करिएगा और एंटर करके टी डिडक्टेबल रहेगा और यहाँ पर आने के बाद डिडक्टिव टाइप क्या है आपका तो जो भी आपका डिडक्टिव टाइप हो पार्टनरशिप फॉर्म हो गवर्नमेंट हो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो एसोसिएशन पर्सन uh, uh, हो जो भी हो यहाँ पे डाल करके फिर आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा और यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी बड़ी ज़रूरी है तो जो भी आपका पैन कार्ड का डिटेल होता हो वो ज़रूर डाल दीजिएगा एंटर करेंगे यहाँ पे यस रखिएगा एंटर करिएगा और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर जो हमने अभी बनाया लेज़र उसको लेकर के आएंगे आई बात समझ में जो अभी हमने बनाया है थोड़ी देर पहले उसको लेकर के आना है तो हमने बनाया था सैलरी तो सैलरी को हम सैलरी का लेजर यहाँ इंसर्ट करेंगे और क्या सैलरी मिल रही है जैसे एटी थाउजेंड यहाँ पर मैंने डाल दिया है और यहाँ पर फिर आ रहा है क्रेडिट तो क्रेडिट में क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा तो जैसे ही क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू टेन परसेंट ये कट करके आपके सामने आ गया है देख सकते हैं यहाँ पे कट करके सामने आ गया है अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस रखते हुए आगे बढ़िए यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखिए आगे बढ़िए यानी 8000 कुल मिला के कटा हुआ है टीडीएस पीरियस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो रहा है ये भी आपने देखा अब यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट करना है तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे टीडीएस का भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देंगे बहुत आसान है ठीक है और इसे टीडीएस ही रखना है ध्यान दीजिएगा जीएसटी मत कर दीजिएगा और ये टीडीएस ऑन सैलरी मैंने बनाया ही था नेचर ऑफ पेमेंट इसको डाल करके फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुल मिला के आठ हजार टीडीएस कटा हुआ है एकदम आसान है ठीक है अगर जीएसटी की डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पे नरेशन डाला जा सकता है T D S has been deducted ये मैंने डाल दिया डिडक्टेड डिडक्टेड कर देंगे और ये हो गया इस तरीके से एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे जब इसका रिपोर्ट देखेंगे आप मतलब कि जब इसका प्रिंट देखेंगे कैसा आया हुआ है तो वो यहाँ से देख सकते हैं जनरल वाउचर में जाएंगे और यहाँ अल्ट पी करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ से आई बटन प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट भी देख सकते हैं ठीक है तो ये कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा आई होप की सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से आपको करना है ठीक है तो ये 10% परसेंट टीडीएस डिडक्ट होकर आ जाता है तो ऑटोमेटिक टीडीएस जब भी आपका ना डिडक्ट हो रहा हो तो ये तरीका आजमाइएगा ये मेथड आजमाइएगा और मेरी कही हुई बातों को फॉलो कीजिएगा जरूर टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा ठीक है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा thank you for watching this video